all'inizio del video, si tratta di sì, un tributo che ho fatto a Vasco Rossi, un tributo strumentale per i suoi 70 anni, penso che ho messo un preview all'inizio del video forse, però appunto già ne ho parlato di 70 anni di Vasco Rossi nel video dedicato proprio a lui, per il giorno del suo compleanno, il 7 febbraio, già cioè, ho detto ieri qualche altra cosa, sì comunque questo è semplicemente quindi dico che è un tributo strumentale con diciamo una decina, 11-12 pezzi dei miei preferiti tra i suoi. In effetti Vasco Rossi, anche se io non ho cantanti preferiti, però in questo caso devo dire che conosco diverse canzoni sue, comunque è uno dei cantanti mm, che ascolto comunque, ci sono più canzoni che mi piacciono, sì non ho cantato perché comunque cantare non è il mio forte, e quindi forse solo Vita Spericolata avrei voluto cantare, ma non ce l'ho fatta col tempo, ho preferito fare tutte versioni strumentali, insomma Spero che vi piaccia, eh, sia piaciuto il tributo, sì questo.